La Masia de Torre Llobeta La Masia de Torre Llobeta va ser construïda a finals del segle XV com a casalot senyorial, tot i que posteriorment va ser utilitzada com a masia. Es tracta d'un edifici de planta quadrada i teulada a quatre aigües. Disposa de pati interior i elements gòtics afegits al segle XIX, com ara les finestres gòtiques de decoració flamígera en formes geminades o d'arc de ferradura i la porta ogival. S'especula que el nom de Torre Llobeta prové de les famílies Llobera o Llobet. El que sí se sap és que va ser utilitzada com a casa de camp per la família Sapila i després per la família Sagarriga. En els dos casos hi va haver plets successoris i la casa va viure èpoques de cert ostracisme. A finals del segle XIX, la Torre Llobeta va deixar de ser una casa d'estiueig per convertir-se en una explotació agrícola, especialment del conreu de la vinya. La construcció de la carretera entre la Sagrera i Horta l'any 1868 va revaloritzar la zona i els propietaris es van desprendre de mica en mica de parcel·les destinades a construir-hi torres d'estiueig. Fins al 1928, els propietaris van participar en el projecte del tramvia a Horta i van vendre gairebé la meitat de la finca. L'exèrcit en va comprar 4 hectàrees per construir-hi una caserna d'intendència – Curiosament, durant la Guerra Civil, la masia va ser la seu del Comitè Revolucionari del barri i va acollir membres de les brigades internacionals. Acabada la guerra, la masia va ser abandonada. L'any 1945, l'exèrcit i l'Ajuntament van signar un acord per construir habitatges socials a la finca pels afectats de les obres de les drassanes. I així va sorgir el polígon de Torre Llobeta, edificat entre 1952 i 1955. El projecte no preveia espais públics ni serveis. L'associació de veïns va néixer junt amb la reivindicació de la conservació de la masia i que fos un espai pel barri. La pressió veïnal va salvar la masia de formar part del Col·legi Joan Maragall, construït just a tocar del Casalot. Tot i això, la masia va continuar buida i en degradació, sobretot després d'un incendi l'any 1964. I la disputa sobre la conservació o l'enderroc del casalot va seguir viva. L'any 1978 s'hi va dur a terme les primeres reparacions i tres anys després l'associació de veïns va ocupar l'edifici durant dos anys. L'acció va acabar amb el desallotjament de la masia per part de la Guàrdia Urbana. L'Ajuntament va decidir preservar-la i després d'una restauració acurada, l'any 1983 es va transformar en l'actual centre cívic.